ሰላም ጠናስጥልኝ ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ቆንጆ የዶሮ ጉላሽ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለው አብራችን ቆዩ። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለወጡ ስድስት መካከለኛ size ያለው ሽንኩርት ልጭ አዘጋጅቻለሁ። በቁመቱ ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀውትን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አደርግና በራሱ ሀብስ እየመለሳለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ ብስል አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቆላልቻለሁ አንድ ስኒ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደየፍላጎታችን እቀነስ ወይም ጨመርም አድርገን መስራት እንችላለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አደርጋለሁ። ለወጡ ሶስት መካከለኛ size ያለው ቲማቲም አጥቤ ያዘጋጅቻለሁ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ ቁሌቱ ላይ አደርገዋለሁ። ቲማቲሙን ፈሽተንም ቢሆን ማስገባትና መስራት እንችላለን። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቸዋለሁ። ለወጡ ሶስት አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ወይም ቺክን ብረስ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ጮማውን ቆርጬ ያወጣው ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ ቁሌቱ ላይ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ የተቆላላ እየበሰለ ነው። ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው፣ ልዩ ነው የሆነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላ እየበሰለ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ልዩ ነው የሆነው። ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። የመከለሻ ቅመም አስገባና አብስየው መለሳለሁ። ወጡ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ቅቤ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል። እኔ ቅቤ አላስገባም። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር አድርጋችሁ ትንሽ ተክተክ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። የዶሮ ጉላሹ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።